So magandang hapon po sa inyong lahat guys. So nandito kami para maglimon challenge. So kung excited na ka pa manood, tara let's go. Tara ipan 1, 2, 3, go. Tara let's go. So guys, muna guys. Tulon ako, tulon. Timo, timo. Tulon, tulon ako, tulon. Hmm. Kita niyo to guys, limon. Kainin ko to, kahit walang panit-panit. Gini ah! ah bruh. Tulon, tulon, tulon. Sarap. Shout out nga pala dyan sa mga taga-probinsya at sa taga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito nga pala guys, mga taga Mindanao Min Mindanao to. Mga binatang Pilipinong taga Mindanao. Kumakain ng limon kahit walang panit-panit. What's up sa inyo lahat? Let's go! Bruh. Oh, tara. Tunga na. Mày mẹ bơi á, ở bơi không bơi. Ai sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao ay, i Oh, ito guys. Gamay na lang. Sundin na lang to. Lahat ng limon. Lahat. Yan ang nilunok namin. Ninakaw pa to. Kita nyo to? Malay kami mon. kainin ko to kahit kahit walang pait panit. Bruh. Bruh. Eh. Bruh. Eh. Tutuling ko to ng mga limon, guys. Tatlo sa akin, guys. Hmm? Ito, tatlo, guys. Tatlo. Konti na lang, oh. Tatlo sa akin, tatlo. To? Tutuling ko to tatlo to. Konti na lang. Mga ibang kaibigan ah. dyan. Mga malakas to mga batang Pilipino mga binatang Pilipino to taga Mindanao po kami po ay taga Mahayag Sambuanga del Sur kumakain ng limon kahit tulang panit-panit so, ayan guys wala na tapos na tapos na ito namang dahon sa akin guys so yan yun lang po guys so shoutout nga pala sa taga Luzon Visayas at Mindanao so kung bago ka pala sa channel ko please follow and subscribe shoutout nga pala sa ibang mga kaibigan ko dyan Maligo. So ano? yan lang po. That's all. Thank you.